wapenzi watazamaji wa Tifu TV, ni siku njema, ni siku ambayo wikendi umepumzika huko nyumbani, na sisi tupo kwa ajili ya kukuhabarisheni, kukuburudisheni na kukupeni elimu. E, karibuni katika kipindi chetu cha Huba. E, kama kawaida katika kipindi chetu hichi cha Huba nipo na bwana Mzuzu, tumezoea kumwita mzee Mzuzu, bwana Rashid, lakini naye ni mwanajuma Sindano Eh, tumezoea kumuita Bileila. Eh, katika kipindi chetu cha huba siku ya leo, tunataka tujifunze na tujikumbushe, kujifunza na kujikumbusha, maana kuna pengine itakuwa tumesahau, tunataka tukumbuke, tunataka kujifunza kwa wale ambao tuliokuwa hatuyajui. Tunataka turudi katika asili, vipi na nini, vipi natakiwa iwe, wazee wetu au utaratibu ukoje? Karibuni katika studio zetu Bwana Rashid na pimo na Juma. Asante sana sana. mbona mzee unaelekea kama umechoka choka hivi? Ah, safari ilikuwa nzito ninakuja huko. Hapana, kawaida tu. Kawaida. Unajua siku hizi hali ya jua ni kidogo kali. Uh -huh. E, na mimi mwendo wangu wa kifarasi za nani sasa tukutia kwamba atalifika hapa kuna mwanjia kidogo Wanachoka na hapa mpita Nikahafu kidogo. Wa kifarasi ndo vipi? Farasi mimi najua anakwenda kwa maringo, wengine anapelekwa mbio. Farasi anapelekwa, farasi anakwenda injini kiuno. Ah, nimekufahamu. <laughs> Eh, na bora umefurahi sana. Ah, injini kiuno lazima furahi. Sijawahi kusikia kama kiuno kina injini. Ala. Eh, <laughs> Sawa, so, wapenzi watazamaji, leo tunataka tuzungumzie Bimwana. Eh? Mzee Mzuzu. Tunataka tuzungumzie nini maana ya posa? Nianze kwako mama. Unajua wenyewe wanawake sasa hivi ndio mmeshika hatamu. Kama unavyojua wanawake mbele kwa maendeleo. Hala. Naam. Habari ya posa baba yangu weje. Enzi ya zamani mwanamume akishakuwa tayari anataka kuoa humwendea mzee wake ama bibi yake au babu yake akamwambia babu, mimi nishakuwa tayari, nataka kuoa. Si unajua tena babu anakuwa na utani mm. ushakuwa tayari we? Eh, eh nishakuwa tayari. Mm. Uko tayari kivipi? Ah, vipesa kidogo navyo vya kusaidia, maana zamani mahali watu wazee sio mm. sasa hivi ukapindike eh, mpaka uzipate mwenyewe mm. Tena mzee yule anawakabili wazazi wake wawili, baba na mama. Mm. Mwanenu kanijia, anataka kuoa mm. wanauliza je, mchumba keshampata au kamwona wapi? Twende tukapose. mm. Heri kuposa mtoto mwanamume kama sasa anaposana njiani mm. anakwenda mzee mm. kwa wazee wake mm. hodi, karibu kama kamkuta baba yake mm. au babu yake, ah, nimekuja kutafuta jiko jiko eh. Anasangaa kwanza, jiko baba, subiri, maana mtoto ana pande nne, sio mbili, eh, sio mbili, pande nne mm. Kwa mama kuna pande nne mm. Ukizihesabu hata kumi na sita zinafika, lakini tunahesabu ana pande nne Pema. Kwa baba mm. na kwa mama. Kwa baba kuna upande wa kwa mama kuna mm. upande wa kwa baba na kwa mama kuna upande wa kwa mama na kwa baba mm. pande ngapi hizo mm. nne mm. ukizichambua sana tunafika mpaka kumi na sita <laughs> ah. lakini leo ndo mmekuja kuleta habari subiri nimwambie mama yake na mimi niende kwa wazee wake niende nikawambie hatoki mama akenda yeye kwa wazee wake kuambia au baba anatoka yule mtu mzima alioendewa anakwenda kuambia wale wazee wenziwe sasa ngoja bwana hapa. Mimi nimeenda kumwambia bibi yangu. Lakini baba yangu na mama yangu wapo hai. Ndiyo. Nimeenda kumwambia bibi, bibi nataka kuoa au babu anataka kuoa. Eh. Sasa babu anaenda kumwambia baba. Sio kama babu yeye ndo anatoka anakwenda kule nilipomwelekeza. Ah, hatoki moja kwa moja. Lazima na ah. ushauri kwa baba vile amwambie ili ajue. Sasa kule akenda anakutana nani baba? Anakutana na nakuta, kama alivyokuja huku kwa babu yake na kule anakutana wale mababu kwanza. Aha, eh, eh, eh wakesha tena eh. kunakutana pamoja mm. wanafahamiana mm. wanampa siku mm. Lakini bwana Mzuzu yeye mm. ndo anajua zaidi, maanake hawa ndo wenyewe wenye kukata mahari, wenye kukata kilima cha babu cha bibi, ndo hawa. Mzee Mzuzu, posa inaanzia wapi? <clears throat> Asante sana bwana Mwanjie. E, mimi ninavyofahamu mm -hmm. kama Bilela kidogo kagusia gusia, lakini upande mwingine ni sawa sawa kwamba mtoto ambaye amefikia baligh na anahitaji kupata mwenzake mhm. umefahamu eh? Mm. E, jambo la kwanza katika desturi na mila zetu mm. na hulka zetu mm. na tabia zetu zilizopita mm. eh? Mm. mtoto kama navyosema mwenzangu Bilelo hutoka akenda kwa babu yake, kwa sababu babu ni kama mtani mm. mm. bibi ni kama mtani mm. eh? Mm. basi yule mtoto kwa vile yule babu ni mtani wake huwa mara nyingi upande mmoja anakuwa kama hamwogopi huwa kama ni nani sahiba wake eh, anaweza kucheza naye anacheza kucheza naye basi nakutia yule babu, vipi, unataka kuja kunichukulia mke wangu? Unataka kuja kunichukulia hivi? mm. Ah, ushaanza wewe, una bali mwisho wako mlangoni pale. Ah, sio hivyo babu, nimekuja na mimi mambo nini? Ah, babu nisubiri nikwambie basi. Akanakuuliza babu, wewe eh, nimekuja nimemuona binti sasa yule binti eh, kwa kusema kweli nimempenda. Sasa nia na madhumuni nahitaji nimpo, tumpose, nimuoe, nimuoe, nahitaji nimuoe. Kweli una hakika eh? <laughs> E, inapokwenda vile, na yeye baadaye anamwita mke wake kama yuko hai, kama alivyosema Bilela, wanakaa pale ana unataka kunipindulia nani chumbangu na nini, utani lazima utakuweko pale. Otherwise baadaye wanakubaliana, halafu babu anatoka anapeleka ujumbe wa baba cha kabla hawajataka kuposwa kwanza, wanaangalia system ya kule kunataka kuposwa, kuna tabia gani, Hmm. hulka zao ziko vipi? Sio tunachukua mwenetu hulka na namna gani vipi anatuletea pale, na kwa mashaka intabu angalia Tunaangalia hulka zile, wana yani desturi nzuri wasta, wana ustaarabu gani, wana nini gani, alimradi wanakuwa wana nani uchunguzi ambao mzuri. Ili mwenetu kapata hiyo, kishamaliza wamekubaliana, ni vizuri vizuri, sasa ndo wanatoka pale wanakwenda kule, eh? Wakifika kule shafahamu, wakishaelezwa habari ile, na wao kule vile vile wanafanya huyo anayekuja kumposa mwenee tu tabia zake ni vipi. Mfahamu? Eh? Wakimaliza hapo, bwana Mwanjie ndio baadaye sasa wameshakaa vikao, ndio inapelekwa posa, ndio inatolewa, tunakishapelekwa ile posa, amekubaliwa sasa, inarudishwa habari, mmekubaliwa hmm. babu, wanakaa tena vikao, ambao bwana umekubaliwa we mwanangu una kiasi gani? Au kama wengine zamani ah, ana ah, pesa, wanachanganye na utaratibu kwamba atakaa wapi na mgani vipi, au kama na nyumba yake sawa, lakini at least kwamba wanaangalia na tabia za huku, wanaangalia na tabia za huku, basi kuwa tena unakuwa na nini tabia ile na matatizo, ina kelele, ina ugomvi, ina ulevi, labda walevi, alimradi Hivyo wengine wanakwambia ah, ah, pale mimi sikubali, sipataki, sasa sipataki. Mi hivi karibuni, sio huko zamani, mwanangu mzazi naye hapo Mwera aliposa hivi karibuni, shafahamu. Baada ya kuposa na kwenda kwenye kikao mimi cha jumba zake, kimara mama mamangu ameshafariki bila haki, ameshafariki, nikaambiwa ile tabia ile khulani ile tabia ya wale mwanamke hawaipendi, ikafa hapo. Sasa kaiba hii leo, huko nyuma ndio ilikuwa zaidi wasije tena baada ya kutoa nani wakatuletea mashaka tofauti na siku hizo. Wengine bwana ambaye mwanjie ah, mmeshakubaliana ndani hata na ndani ya simu pui pui pui pui, nimempenda I love you nani. Mwisho wake wanakuja siku mbili tatu, anaangalia mkaa wa chumba. Lakini zamani tuna utaratibu wazee wanakaa mradi, wakimaliza hapo harusi ile inakuwa ina temtebo, sio temtebo ya kupeleka kwenye maholi kwenye nani nani, ah ah, kwamba je, hawa watu watakaa vipi? Sababu sababu zamani zamani, ili tusije tukapata na sisi aibu upande wa huku na upande wa huku. Na kuna sehemu nyingine, kwa mfano, ukishapoa ukishaoa unakaa 7 siku saba nyumbani kwa mke. Turudi tu, tu, turudi kwenye posa jangu, tuzungumzie posa. Mimi ninapotaka kuoa, umeniambia ninaweza kumwambia bibi ama babu. ndio. Je, mwanamke atakapokuwa akamuona mwanamme mwenye kumhitaji naye anamwambia nani? Hiyo ngumu kwamba hawezi yule mwanamke kwamba ameniona, amemwona mzee Mzuzu kwamba anamhitaji mzee Mzuzu aje kumwoa. Sasa hii amwambie nani? Je, mwanamke yeye hana haki ya kuchagua mtu akuja kumwoa? Anayo haki na ipo mm -hmm. na mhm. imeshatokezea mm -hmm. yeye nani akamwambie? Kamwambie bibi kama mimi mwanamume, navyoenda kumwambia navyoenda kumwambia bibi na babu au yeye akamwambia ni shoga au mama? Na yeye vile vile kama bibi yake uhai anamka, hasa mtu mwanamke mwenzie mwanamke maziwa mm. anamkabili bibi yake, ni bibi, nimemwona mwanamume fulani sehemu fulani, nampenda. Akenda akarudi, mimi bibi, nimemwona mwanamume sehemu fulani, nampenda. Mm. Haya, unampenda vipi? Nampenda anioe. Mm. Akuoe mwanangu? ehe, anioe, oh, tutaanzaje? Na yule mwanamke mwanamme si wanawake lakini kufanya hivyo sio uhuni, sio uhuni wakati unamwambia hmm. Kwa sababu roho ndo roho, hujui Mwenyezi Mungu kaandika vipi huko mbele ya safari Pengine sudi yake yule mwanamme, hata yule mwanamke sudi yake yule mwanamke pia inaweza kuwa imetokezea kwa mwanamke kampenda mwanamme na ilikuwa soo kubwa, kwa sababu alionekana yule mtoto labda uhuni. Sio uhuni, roho ndo roho, na roho kila mmoja na yake. Wengine wanaanza kusema, wengine wakagumia mm. wakafa kiofsa Taishingoni. Yeye hakufa taishingoni alimwambia bibi yake, na yule bibi kwa bahati mashoga ilikwenda ilikwenda, akazungumza na shoga yake yule bibi yake naye, maana mabibi yao mabibi kwa mm, mabibi mm, mm amuoe amuoe, na ilifanyika shughuli na aliolewa na akakaa, lakini wakati huo mimi mdogo. Aliolewa na kwake akakaa, wakazaa watoto, Mwenyezi Mungu tu tena hatima yake sijui ilikwendaje, lakini yule bibi alikufa, wabibi zote wale, akabakia mwanamke na mumewe na watoto wao. Inatokezea kupenda, hakuna hiari, ati roho ikishafika tu. Kupenda hakuna hiari kwa kulazimishwa. Hiyo wewe hiari yako mwenyewe ndio inakupa yule mtu ukampenda ndani ya moyo wake. Unaweza kumpenda kwa mwendo, unaweza kumpenda kwa sura, unaweza kumpenda kwa tabia zake, unaweza kumpenda kwa kusema tu. Kupenda hakuna hiari, hakuna ehe, ukalazimishwa, isipokuwa unapenda kwa hiari yako. Mm -hmm. Kwa hiyo unaweza ukampenda mtu pasi na kwamba wewe kulazimishwa mpende yule ni hiari yako, hiari yako mwenyewe katika moyo wako, katika kifua chako. Hata hiyo ndoa ikapita ikiwa hamkupendana, yule akakupenda wewe na yeye akampenda, itakuwa hameshi Umri wa kuposa uko uko ukoje, mama? Unaweza ukamposa akiwa na chini ya umri wa miaka kumi na nane ama vipi? Hivi sasa hivi au tunazungumza zamani? zamani mm. kuposwa ulikuwa unaposwa watano kwanza wamezaliwa. Nilipoolewa mimi ndio kwanza na miaka kumi na tatu. Umeolewa na miaka kumi na tatu. Kuna jamaa yangu tu kaja kwa shangazi yake kaposa Dar es Salaam. Yule mchumba toka siku alizo kumposa hajapita tena, sasa ikaitwa salamu pale. Sasa yeye akamwita kamwambia, hapa imekuja salamu, umeposa mchumba mpaka leo kawekwa ina kuoa. Sasa sisi ndio tuko barazani pale, wanazungumza na mama yetu hebu kanlete maji ya kunywa, akatumwambia maji ya kunywa, kuondoka tu akaulizwa. Kwa hiyo umevunja harusi ya watu? Sikuvunja, wamevunja <laughs> kwa sababu mimi mwenye pia nilikuwa siko tayari, kwa sababu nilikuwa ninasoma eh, na ndo kwanza miaka kumi na tatu. Kama Hanika akaona hapa ndo hapa hapa Saint Dar es Salaam, Saint popote umevunja shughuli na ya watu. Ah, ukiniambia hivyo nitaona imani. Kwa nini? Ndo kule nishavunjia. Eh, bila shaka <laughs> kutokana na hali ilivyokuwa ulivunja. Ah, Riski ilikuwa ishaandikwa. ilikuwa <coughs> ishaandikwa. Kwa sababu yeye pale alikuwa hana mazoea ya kuja siku tu apite hivyo, kuitwa ndo kaitwa siku chungu nzima hajaja. Hiyo siku mjali ya kuja, kumbe ndo bahati ya kupata huyo mchumba. Hmm. Na babangu alikataa, alikataa katakata kata. Kwani zamani walikuwa wana wazee wana uwezo wa kukataa posa? Wana uwezo wana kama yetu alozungumza mzee Mzuzu. Eh. Wanazama ule ukoo unataka kuoa au unataka kuolewa walikuwa mnaweza kukuzuia bwana hili si, hapa, ah. mm, ah, hapa sipataki, na mtoto akakubali akaridhi kwamba hapa mimi sikutakiwa. kuambia tena, mimi sikushauriwa na sikuambiwa mm. kuambiwa yangu kuchukua maji, nikaleta basi, nikachukua gilasi nikarejesha. Wao walipozungumza wamezungumza wao, ikabidi mama yangu ayafikishe kwa yule mumewe. Kufikisha kwa mumewe akakataa baba yangu, akasema mm. mie mwanangu haolewi na watu washenzi, mm. sitaki kabisa, simwozeshi mwanangu. Ana mchumba wake Musa Makungu, shekhe Musa Makungu utomuoa na mamangu akasema Musa Makungu hamuoi, atamuoa huyu. Mm. Mzee mzuzu, mzee Mzuzu, hemu kwa, kwa, kwa upande wako wewe ni mzee kijana, watu siku hizi wanaposana wenyewe kwa wenyewe, wanapishana pete eh, bwana unakutana huko. Hili kwa, kwa upande zamani ilikuwaje? Asante sana bwana Mwanjie. Kwa kusema kweli, kama tulivyorudi nyuma katika maongezi yetu, ni kwamba desturi ya zamani na desturi hii tulikuwa nayo hivi sasa ni tofauti. Hmm. Eh? No. At least kwamba zamani hilo lilonuna kwamba nimemuona mchumba, ushafahamu, na nitaenda kumwambia babu na bibi, hiyo ilikuwa zamani. La, vile vile zamani ilikuwa, narudi nyuma kidogo, ushafahamu, babu au bibi wakiona mchumba wanaenda kukaa na watoto wao na wao. Jamani, mtoto wetu kisha kuwa hapa. Kwa hivyo at least tumtafutie jiko na jiko ni miliona sehemu la Na ngoja ngoja, kwa nini mtumie jiko? Maana yake nini? Eh, bila ah. ila. Kwa nini mseme jiko? Jiko Maanake kwa mfano wewe sasa hivi kama huna mke wala huna mtu wa ulomtegemea nyumbani kupika, ukifika umeingia jikoni unapika mwenyewe uhum. Lakini ukawa na jiko ukawa na mke, ndio jiko ushatafuta, kwa sababu kafika timu ya kupika, wewe ukaenda utakuta tayari pameshapikwa. Kwa nini msiseme ubavu wa kulalia? Eh, ah, ah jiko, kwa sababu kunaanza kula kwanza, ndio ndipo unakwenda kulala, au unalala kwanza, kisha ndio unakula, labda chai asubuhi jambo la kwanza unakula ni kula kwanza, alafu ndio kulala. Leo <laughs> una njaa, patalalika hapalaliki. Eh. Tunaendelea katika ile mm-hmm, tuendelee. ni mm. kwamba uposaji wa sasa mm. tofauti na uposaji wa zamani. Sasa hivi, bwana Mwanjie, mm. kwa kweli mimi nimeona chumba tunafutafutana wenyewe. Mmoja anakaa michezani, mwingine anakaa fuo, Fuoni au Bububu mm. osi hivyo bwana mm. au Dar es Salaam mm. kwa hiyo utakutia pale ah, au Pemba ah, mtoto nimempenda namna unaanza kumfuatilia mwenyewe, e baba, nimekupenda na nini, unakutana wenyewe mengine mnaweza mkapelekana hata katika kula machipsi, kuku na nini, alhasilati kutoka pale tayari hana ni hivi na hivi, nataka nje nikupose na nini hivi, una mke amesija ah, mke na mimi, mpaka unafikia hatua mna wenyewe mnapendana na kuambia kasoro na namna gani tu, lakini tayari kila kitu ndio. Baadaye tena mshakubaliana kila kitu, ndio unaenda kuita wazee. Mzee, mimi nimeona mchumba na hivi na nini, nataka nende nikapose at least na mm. Hivi Bimwana, naam, ninapotaka kwenda kuposa mm. kuna ulazima yule anataka kwenda kuoa huitwa kwanza? Ah, ah. yani nimekusudia mm. mimi nakuja kuposa kwako, nimemwona mwanao mm. wamekuja wazee wangu Ndiyo. kwako Ndiyo. wewe kabla ya jambo lolote lile kuendelea mm. ukasema ah, ah, nitieni wewe mwanjie kwanza inategemea uko unakwenda kuposa. Wengine mpaka wamuone wamuone mchumba, ehe. Wengine unaambiwa unaposa mpaka unafika kwenda hiyo zamani, mpaka mm. unafika kwenda kuoa, mchumba hajajulikana nani, wanamjua wazee kwa wazee tu, lakini kwa mwanamke hujamuona ikiwa kama unakuja kuposa. Una, una, una, una mchumba ukisha kumposa unaweza kumwambia leo tukayo tuweze tuforodhani tu. Mwanamke wewe si mchumba wako. Wewe kama wewe umeza mtoto wako mwanamke, anakuja mchumba wake anamchukua kale urojo Forodhani. Urojo gani eh? Kama mimi kanambia mm. mimi sikubali, labda waibane huko kwa huko, ndio akale urojo. Zamani mlikuwa mnaanza kuibana, huwezi kuibana mm. mm. Ingawa matokeo alikuwa akitokezea, kwa sababu ah, zamani matokeo pia alikuwa yanatokezea. Huwezi kumwiba mchumbako wako. Mm ukazungumza na bibi, bwana bibi, leo tunataka una bwana desturi ya zamani, sasa hivi unachunguzwa baba. Ah, ndio ushakubaliwa ushakubaliwa ah, tayari. Hapo hujakuwa hujakuwa wako bado. Ah ah, hujanifahamu mwana ah, ah. nishakuja mshanikubalia kila kitu, bado kutoa mahari tu Hawe, lakini mshanikubali, mshakuja mshanichunguza kila kitu mm. kwamba hulka zangu ndizo mnazozitaka. Sawa eh? mm na, na yule na mtoto na yeye na yeye tushafahamiana tusha mm -hmm. hatuwezi ku, ku, siku moja akakwambia akaaga nyumbani anaenda ah, kutembea tukatoka kwenda Forodhani, lakini sina maana nyingine mm. kwamba tumetoka tumeenda Forodhani kula urojo mm. Nisikilize mimi kama mimi hey. Eh. kama mwanangu mimi hey. Eh. yuko katika miliki yangu mm. labda afanye kwa hiari yake, lakini kabisa na niagama na yake nitakufuatana na nani sijui, tunaenda kula urojo. Urojo nyumbani tunajua kupika, tutapika tutakula ende akaleorojo kuna nini wakati yeye keshaposwa mm. anategemea mimi wakati wowote nitaolewa haraka ya nini nikuja mimi nikija nyumbani kwenu ndo kabisa sikupe Aha, nimekuja sasa, wewe umepika nyumbani eh, ukanialika mimi nije kula pamoja na mle mchumba wangu. Utakula hata yeye akaja kwa kwe zake atakula. Kabla ya kabla ni uchumba tu, kwa sababu hajatolewa taposa wengine eh, watoto wengine, yani tumetoa posa tu, hatujatoa mahari anaweza mimi nikaja kwenu nyinyi nikaja nikala? ah, hujatoa mahari, huwezi kuja ukala, hujaposa. Hiyo umetoa pesa, basi haja wako. Hujasikia kama uchumba huenda ukawa na mara ukaondoka? Vipi? Uchumba huenda ukawa Aha. na mara ukaondoka. Hmm. Maana wakati mwingine, wakati huo huo na mwana mwingine kule ukaona bora yule kuliko yule alikuwa shapiga hodi kule, nkenda na pesa zako ukazisamehe kwenda kwa mwingine. Mimi huku silishafedheheka. Kwa hiyo utaratibu wa posa upo kwamba mtoto anakwenda kwa babu wakiwa wako hai, wakikosa kuwa hai labda aende kwa nani? Kwa kaka, kwa bibi, kwa bibi, lakini mradi ende kwa kwa wazee, eh, ende akazungumze, alafu wazee wao ndio waende nyumba ya pili eh, hapa kule walipokusudiwa. Na kashura kama alivyosema mzee Mzuzu, mm. wachunguze uko mm. huko vipi. Na kuchelewa kule sio sababu kwamba wewe hutakiwi, ni kwamba wale wanataka wajiridhishe juu ya lile ile nani. Basi e, nafikiria sio kama hutakiwi eh, unajengewa mazingira mazuri kwa sababu ile kuwa ukaacha si nzuri. Upate mke ambaye mwenye kustahiki, uh -huh. ukae naye kwa heri na salama ah tupate mke mwenye kustahiki, ukakae naye kwa heri na salama. Maanake ile kwa heri si kama unamwaga kwa heri, ah, ah, zile heri mzipate baraka ndani yake. Mm. Unasikia mzee Mzuzu, mm-hmm. sio kwamba kwa heri bye bye. Eh. Ah ah. Wake mzee Mzuzu huyo mara nyingi wanajitoa fahamu msanii ah, basi. Eh. Basi wapenzi watazamaji, tukutane basi katika kipindi kinachofuata. Mimi naitwa Mwanjena Salim Gene, nilikuwa na Bimwaju, nilikuwa pamoja na mzee Mzuzu. Tunatakia watazamaji wema wa vipindi vinavyofuata. Asanteni na kwaherini, tukutane kipindi kijacho. Ameshanitaka